अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स कैसे हैं जी आप लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे इनशाला उम्मीद यही है समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ यार व्लॉग को स्टार्ट करने वाला था मैं तो इसी के साथ ये व्लॉग होता है यहीं पे स्टार्ट क्या करेंगे कुछ पता नहीं है भाई तो इसी के साथ ये व्लॉग होता है यहीं पे स्टार्ट वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट भी कर दें सब्सक्राइब भी कर दें ये ब्लॉग होता है यहीं पे स्टार्ट पर ये हमारे हाथ में है जी बैट और ये बंदा एक खड़ा है और हम आज खेलने लगे इस जगह पे क्रिकेट ये हमारी विकेट है मैं दिखा देता हूँ जी ये सीढ़ियों के साथ और गेट गेट के दरमियान जो है और यहाँ से होगी बॉल इस जगह से वो काउंटी टाइप मतलब खेलेंगे शॉर्ट पिच तो आपको दिखाते हैं मैं यार मैं ही यार ना बस मेरी आई है पहले बॉलिंग और बॉलिंग कराते कराते वीडियो बनाऊंगा चौके शौके पड़ जाएंगे खैर पहली बॉल जा रही है जी ये तेरी खैर पहली बॉल पे चौका अब क्या होगा यार दो बॉलें हम इस तरह करा लेते हैं इधर मोबाइल रख देते हैं बट नहीं आएगा सही से फिर गया दो बॉलें बारह बारह स्कोर उधर नहीं है और माइनस दो भी है छक्का भी आउट है और मतलब विकेट में लग गई माइनस दो है तीन बोले चार बोले बारह इस तरह चौके ही पड़ते रहेंगे पंजवी बाल उससे आगे है ना तो पहले भी कितने उधर गए हैं मतलब चार स्कोर है टोटल आठ स्कोर है टोटल मैं सोलह सतारह समझी बैठा था इधर आ यार तू इधर आ इधर इस ओवर की लास्ट ये भी कुछ भी नहीं पर हो गया ना अब चौक है मुझे 16 स्कोर का टारगेट मिला है दो ओवरों के अंदर और वो पूरा करना है अभी मेरी बैटिंग है बाल को तो दिखा रहा हूँ बॉल दिखा रहा माइनस ये शहबाज अली खान आउट हो गए और ये कमरान भाई के हाथ और ये कमरान भाई बाल फेंक रहे हैं आप देख सकते हैं और ये फेंकी और ये और ये चौका चार स्कोर दो स्कोर सॉरी दो और ये बाल फेंकी और ये मारी दोबारा चार स्कोर अच्छा अच्छा अच्छा गलती हो गई सॉरी और ये बाल फेंका और ये लगा कुछ नहीं और ये बॉल फेंकी जी और ये चौका और ये अभी खुश हो रहे हैं हमारे शहबाज और एक कमरान भाई ने बॉल फेंकी

बस ठीक है और दूसरा मैच है और वो भी मैं हारने वाला हूँ आखिरी बैटिंग चल रही है मेरी है और अरे फिर जीरो मार दिया राम के बच्चे ने ये मोटा बड़ा तेज है आप आपको पता नहीं है मोटा बड़ा तेज है ये, ये देखो ये देखो ये बड़ा खतरनाक और ये शेर शहबाज मोटा अली खान और ये हमारी और ये बॉल बता रही है ये बाज आ रही है नाजरीन आप देख रहे हैं बाज गटर से उठाई है आए ये बदतमीज है ये बदतमीज जगह पटवा इस लंबे ये लंबू बड़ा दे आपको पता नहीं है और ये आउटजेट आउटजेट होने से बच गया और ये आउट हो गए आउट नहीं हुए माइनस माइनस दो रन अभी रहते हैं आखिरी बॉल पे कुछ भी नहीं होना ओ oh। ये देख लंबू लंबू लंबू लंबू लंबू और आखिरी बॉल पे और ये और ये निकल के फिर भी हार गया हो चुका है और ये बंदा जो हमें तीसरा मैच हरा रहा है और तीसरी मैच लगा दूसरा मैच लगातार हरा चुका है हमें ए, बस चलो बॉल कराओ अब दूसरी बॉल आउट माइनस दो मैच और मेरा ओवर फिर से आ चुका है और फिर से चौके छक्के बॉल आपका भाई इतनी स्पिन करता है कि किसी से शॉट ही नहीं लगती वो आगे से हट मेरी जान कुछ भी नहीं हुआ आगे चली गई कि इनिंग की आखिरी बॉल मतलब इसकी बैटिंग की भैया बच्चे ने फील्डिंग अच्छी की और बैटिंग मेरी आगे हाँ। हाँ। मोटर से कुछ नहीं लगो और ये बाल जा रही है और ये कमरान भाई हाँ कुछ नहीं लगता दो स्कोर पे और दो और ये इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ मैं थैंक यू वेरी मच

मेरा दोस्त सारे मैच हार चुका है आपका भाई बड़े फखर के साथ बता रहा हूँ और अभी घर चलते हैं और बल्कि एंड कर देते हैं यार और कुछ भी नहीं किया तो वीवर इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड और आपने कहा होगा ब्लॉग कैसा मतलब खड़ूस सा बनाया है तो इसी के साथ ये ब्लॉग होता है यहीं पे एंड इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें असल में टाइम नहीं बचा था तो इसलिए ये किया है तो एंड करते हैं अल्लाह हाफिज़